ჩვენ გვაინტერესებს სასამართლოს დამოკიდებულება თუ კი უმრავლესობის დეპუტატისთვის პიჯაკის შეურაცხყოფა იჯება თავისუფლების აღკვეთით მე მაგ კითხვა 20 კაცის მიერ პარლამენტის წევრების მის აქვია ოპოზიციური პარტიის ლიდერების ფეხფეშ გაგება ცემა ტყება მთელი მსოფლიოს დასანახად იჯება თუ არ იჯება როგორ არის ლორკიფანიძის პიჯაკი უფრო ძვირიღით თუ იმის ჯამთელობა რა ქვია მელიასი და საერთოდ ქართველი ხალხი მსახურებს თუ არა პატივის სემასთან მინდა გითხრათ არ მინდა სიტყვა სპორტსმენი ვიხმარო იმ ჯალათების მიმართ რომლებიც თურმე სპორტსაც ემსა არანაირი სპორტსმენები ისინი არ არიან დაივიწყეთ სპორტსმენი არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული საქმიანობა